ini masa yang paling sesuai untuk kita buat YouTube channel. Assalamualaikum. So, macam mana tadi perutusan khas daripada yang amat berhormat Perdana Menteri kita tentang pakej rangsangan tu. So, kali ni aku pula nak lancarkan pakej rangsangan YouTuber beginner macam aku dan siapa yang nak join lah. Okay. Package ni aku buat khas untuk semua rakyat Malaysia khususnya yang terjejas dengan COVID-19 means orang yang tak boleh nak cari pendapatan orang yang tak boleh tak tahu macam mana nak cari duit dah sebab ada bisnes yang PKS lah basically atau freelancer member aku banyak freelancer so yang tak tahu macam mana nak cari duit so aku nak lancar ke package ni kepada supaya kita semua buat benda ni package ni adalah hampa kena ada YouTube channel hampa sendiri sebab ini masa yang paling sesuai untuk kita buat YouTube channel. Sebab apa? YouTube channel semua orang tahu buat sekarang buat video boleh dapat duit. So macam-macam platform ada Facebook, ada dengan streamer, ada buat YouTube channel, Twitch dan lain-lain lah. Lain-lain aku tak tahu tapi ni aku khususkan yang mana aku tahu lah. So tetapi kalau nak buat you, duit kalau nak buat duit dengan YouTube channel dia ada dua requirement yang kita perlu sepenuhi iaitu mencari lagi 1000 subscriber dan 4000 jam watch hour. So 1000 macam biasa subscriber adalah orang yang subscribe eh klik subscribe yang kat bawah ni. Sini subscribe. So hangpa jangan lupa subscribe aku. So cari 1000 subscribe dan lagi 4000 jam watch hour. Sebab apa? Okey, dengan aku buat video ni, aku nak siapa yang tengok video ni dia terus buat YouTube channel dan dia share link dia dekat bawah ni. Dekat bawah kat komen ni lah YouTube ke Facebook aku ni Share link YouTube channel dia Aku subscribe Hampa subscribe balik So dengan ada ni Aku rasa tak mustahil Untuk kita dapat seribu subscribe Dalam masa beberapa jam Serius Lepas tu untuk watch hour ni Yang ni agak crucial lah Yang ni Aku faham benda ni akan memakan masa Tak semua orang boleh dapat 4000 jam Aku pun tak dapat lagi So Yang ni kena buat video Lebih sikit lah ni Kena ada effort lebih Yang tadi aku cuma Sarankan supaya hampa buat semua orang sekarang ni orang Malaysia buat YouTube channel dan kita subscribe sesama kita. So supaya kita lepas lu requirement utama adalah cari seribu subscribe. So seribu tak ada masalah kot untuk rakyat Malaysia sendiri aku rasa. Benda ni tak ada masalah. Cuma nak cari orang subscribe. Sekarang ni subscribe lu untuk 4000 jam kita akan nanti aku akan umum cara ke, cara kedua lah macam mana kita nak cari lagi 4000 jam watch hour tu. Okey. Itu saja daripada aku. Aku harap dengan aku dengan aku lancarkan Cik bukan lancar benda ni dah ada-ada Cuma aku terfikir lah sebab Kesian oh Efek Aku sendiri pun efek Semua orang kat, kat Malaysia Even kat dunia pun efek benda ni So dengan adanya Package rangsangan YouTuber beginner ni eh, Untuk pemangkin lah Untuk kita mula buat YouTube channel masing-masing ha, Nanti yang ke depan aku akan cerita Tapi aku nak video ni Lepas hampa tengok video ni Hampa terus buat YouTube channel hampa sendiri itu saja daripada aku aku harap video ni bermanfaat kepada semua orang yang terjejas macam aku dan kita semua sama-sama kita doakan Malaysia supaya dapat lawan COVID-19 dan putuskan rantaian COVID-19 ni kat Malaysia please okay itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya